ne ni balimakɛ sigira an bɛ ka kuma i ye kuma minnu fɔ a y'i balimakɛ touché kojugu ça l'a beaucoup touché il est énervé quelque part mais o mɔgɔw hakilina tɛ jɛ ka kɛ kelen ye a nana ne fɛ yen C'est très très important ce que je suis en train de te dire. En ce moment, il bɔra ka kuma minnu fɔ mɔgɔw mana dusu wagati dɔ kɔnɔ ka tila n'i ye dusu kuma fɔ o ni tiɲɛ fana tɛ kelen an kɔni tɛ fɛ i ye hakilina minnu ta i ye desizɔn minnu ta o tɛ anw sago ye o t'i balimakɛ sago ye aujourd'hui vous êtes les leaders aujourd'hui aw de ye leaderw ye yɛlɛko kɔnɔna la komedi kɔnɔna la wa ni tɔw nana fana ka bɔ dugu tɔw la aw de b'olu influenciya wa aw de ka fanga b'a to olu fana bɛ sabu fa yan i n'a fɔ gimari y'a fɔ cogo min na jeli bɛɛ livuru sɛbɛn bɛɛ livuru sɛbɛn fo jeli jelikɛ kelen fɔ ye min kalan sedu bajan kuyatɛ fo mun y'i sɔrɔ de bɔn o de kalannen don ni bɛɛ ye sisan alhamdulilayi rabilami an balimakɛ an bɛ min f'i ye tɔɔrɔ kɔnɔ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ on essaye juste de t'encourager A fɔ hɛrɛ kɔnɔ wala e de ye nin kɛ mɛ i maz ni komediya wɛrɛ de tun nana'a kɛ kante i ye jama de sɔrɔ walayi jama la dɔgɔman tɛ hali ye mɔgɔ kelen de sɔrɔ n'i ko ko maaw ye a ye na mɔgɔ si ma bɔ o ye porolenmi mɛ kelen bɔra fila bɔra saba bɔra kɛmɛ fo kɛmɛ fila aa fo o ni kɔ Cɛ solo ala fo ni tɛ kɛ bɛɛ ye hmm. sunɔ u ye u ye palɛ ta wari miliyɔn seegin de don ni ma fili yan ta ye joli ye sept cinq cent mille hmm. ou bien yan palɛ ye cinq cent mille de hmm. ivoire palɛ bɛ taa huit miliyɔn masa solo ni palɛ sera ka sara juruma kare ka na mɔgɔ ma jigi e la spectacle jara kana kana bɔ ni kana bɔ ni yɛrɛ ye kana bɔ ni yɛrɛ ye to tan kana kana baara jigin ko ivoiriyɛnw ma bɔ ivoiriyɛnw e ka i ka fani ye maliyɛnw de ye ivoiriyɛnw b'a dafa de u b'a dafa de kana bɔ ni yɛrɛ ne bɛ taga ivoire don o don n tɛ palɛ ta n da t'a kuma na sidiki bɛ palɛ ta mɛ a b'a dɔn a b'a ta kosɔn min na a b'a dɔn a ma nɔgɔ de b'a waati mɛ don o dɔ tɛ ni tun ye siyɛn fɔlɔ ye siyɛn fɔlɔ man di mɛ filanan bɛ ja filanan bɛ ja yala biyama eh, min bɛ ne bolo ka f'i ye ni ka nin dekuraze nin kan ka dɔ de fara i ka lesɔn kan mm. Siriki bɛ taa sota la yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko n tɛ nin yɔrɔ la de b'a yɛrɛ b'a ye mi ni fɛnw ma ɲi n tɛ ne mi joli kari e ɲɛna yɛlɛbugu la kana ɲin dɛ a tun bɛ kɛra se dɔrɔn o y'a sɔrɔ ne y'a kari dugu ma ka jigin ka taa ka so mɛ mɔgɔ wolo jamana don jamana tɛ ni bɛ futsi yɛrɛ ne ne bɛ futsi la ne mi kari sɛni sanfɛ ne tɛmɛ ni sen fila ye n jijɛ mana'a fɔ b'a fɛnkɛ tɛ fɛnkɛ tɛ cogo cogo mɔgɔninfin bɛɛ t'i kanubaga ye bɛɛ t'i kanubaga ye mikɔrɔ tun bɛ karase ni ne ye dɔrɔn siriki ne b'a kari ka na e ka sungo e ka karili dabila non mais firi voilà e ka e ka karili dabila donc an balimakɛ c'est juste pour t'encourager déjà mm -hmm. et te dire que mɔgɔ n'i ye choix kɛ ne t'a dɔn n'i bɛ choix kɔrɔ dɔn k'a choisi k'a sugandi kan tɛ kɛra fɛn cogo cogo a tɛ se ka kɛ fɛn ye ka tɛmɛ ala kira kan mhm. a ye a ye mɔgɔw ka diyaɲɛ sɔrɔ cogo cogo a tɛ se ka mɔgɔw ka diyaɲɛ sɔrɔ ka tɛmɛ kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam kan mɛ aw ye tɔɔrɔ min y'a ɲɛ la mhm. e m'o sɔmi fara ye mhm. bɔn ne ka kuma bɛ min kan kan tɛ dans la vie n'i y'a choisi a kɛra muso ye a kɛra baara ye a kɛra bolifɛn ye a kɛra diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn ye diɲɛnatigɛ sira o sira kan mm. hali so n'i y'a choisi k'i b'a jɔ mm-hmm. i b'a jɔ n'a qualité n'a défaut de ye mm-hmm. an bɛ baara min na walahi baara in ka di mhm. ne bɛ s'a la mhm. n'ala y'a bonya n'a karama n'a a hɛrɛ d'i ma mhm. mɛ suwa fana kɔnɔna la tɔɔrɔ bɛ na ne ti fɛ ka na ala baraji ntanya walayi kana ala baraji ntanya muso ɲuman b'i bolo den ɲɛnama b'i bolo i y'o bɛɛ sɔrɔ baara in kɔnɔ i fa ta k'i ba ta ah, ka, ka mɔgɔ caman wɛrɛ ta i nɔfɛ dugawu kɛ i ye ko in kɔnɔ musa solomana ah, ne taara i bɛ fɛn wɛrɛ min nɔfɛ ah. ni jama jama ko sɔn tigɛra sɔn yɛrɛ kana na i y'a kɛ cogo min na o de y'a kɛ cogo ye ba bɛ bulonba la n'i ye suwa o suwa kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a na a kalite n'a inconvénient de ta mhm. donc baara in inconvénient ye nin yɔrɔ dɔ ye mhm. don dɔ la a bɛ diya mhm. don dɔ la a bɛ se ka goya teri minnu bɛ ɲagari la bɛɛ ala bɛ bɛɛ sara ni ŋaniya ye ala bɛ bɛɛ sara ni jinɛ ye kante fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ janfa fɔ ala